Satu, dua, tiga. Assalamualaikum ketemu lagi lur bersama Agus-Agus Vlog Jowo Kediri Dulur-dulur teman-teman, orang lain, dimanapun berada Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih panjang umur Dikasih rejeki lancar, dikasih hidup yang barokah dan bermanfaat bagi keluarga saudara maupun orang lain Amin amin, ya robbal, alamin Oke lur, video kali ini, saya lihat ibu-ibu cantik Joget tari Jaipong. Makin gokil lur. Oke lur, selamat menonton. Dulur-dulur semuanya, saya mau pamit. Maaf ya lur, kalau isi dalam video ini tidak enak ditonton. Juga bicaranya agak kaku. Masalahnya saya pakai bahasa Google. Jadi mohon maaf ya lur. Mudah-mudahan isi dalam video ini. Dulur-dulur merasa terhibur. Ya udah kalau gitu, saya pamitan dulu. Assalamualaikum lur. Dadah lur.